हमारा बैग आ चुका है आप ये देख सकते हैं ये मैंने अभी मंगवाया है अभी आया पार्सल मैं अभी रास्ता ही मैं घर जाके आपसे बात करता हूँ तो गाइज हमारी ये बैग आ चुका है ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आया आप देख सकते हो तो गाइज चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है हमारा बैट इसका आप एक और लुक देख सकते हैं मैं पहले ये फाड़ देता हूँ उसका बिल में बचा के रखूँगा ख़राब आ गया तो रिप्लेस करने के लिए मैं हाथ में फाड़ दूँगा सॉरी ये माइक है मेरा जो कि गिर गया कोई बात नहीं फिर ओह सॉरी सॉरी पहले फाड़ लेता हूँ ओ माय गॉड दिल फट चुका है हमारा चल इसके लिए मैं नाइफ लेके आता हूँ गाइस मैंने यहाँ पे नाइफ लेते आया है और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं बहुत मस्त पैकेजिंग है भाई साहब इतने गजब पैकेजिंग है ना कि तो फट ही नहीं रहा है कुछ ज़्यादा ही अच्छी पैकेजिंग कर दी एक सेकंड में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बैट दिख रहा है इधर से मैं इधर से क्लियर कर देता हूँ ये पैकेजिंग मस्त है कि मेरे से तो फट ही नहीं रहा ये बैट ओ oh, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं होगा मैं लाइट ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा रोशनी आ ये मैंने लाइट ऑन कर दिया है थोड़ी सी रोशनी आपको दिखेगी ना मस्त ना पहले बैट बस कर दिया अंदर से ओ माय गॉड इससे तो फ्लिपकार्ट की भी नहीं जाती है फ्लिपकार्ट में भी फ्लिपकार्ट में भी सेफ कूद दे दिया जाता है इसमें तो काफ़ी लंबी होती है इसे है तो नहीं कि मोड़ के रख सकते हैं इसलिए लेट होगा लाने में आठ तारीख को मैंने बुक किया था ये भी किया था और इसके पिछले वाला वीडियो भी मैंने एक बुक के अनबॉक्सिंग का किया था वैदिक मैथमेटिक्स बुक का उसका भी वो मैं वो तो मैंने तो बस नहीं पहुँच गया वो तो मैंने सोचा बहुत फास्ट डिलीवरी है नहीं आप देख सकते हैं प्लास्टिक निकाल दिया अब हमारा असली बैट निकलेगा आपको ज़्यादा अच्छे व्यू से दिखाता हूँ ये रहा हमारा बैट यस ये रहा हमारा सी एट का बैट छक्के चौका मारूंगा इतना मारूंगा माय हाँ, गॉड oh ये देख सकते हैं कितना तो मस्त है मस्त मस्त तू मस्त मस्त है ये देख सकते हैं आप इसमें आया था ऐसे करते हैं साइड और अपने बैट पे फोकस रबड़ लगी हुई है फिर जुगाड़ू मैं दिखाऊंगा आपको सॉरी गलत बोल दिया इस बैट का भी मैं दिखाऊंगा आपको असली पिक इसे मैं यहाँ से पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ ये रबर था ये किस लिए दिया गया होगा ऐसे ही दे दिया हुआ छोड़ो हटा इधर से बैट को निकालूंगा एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है फ़ोन पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे इसे मैं निकाल के दिखा लेता हूँ देखिए ये बैट कितना मस्त लग रहा है इस पॉलिजन को मैं अभी नहीं निकालूंगा इसे नहीं अभी नहीं निकालूंगा पॉलिथिन इधर देख सकते हैं हैंडल भी मस्त है और ये सीमेंट का प्लास्टिक लगा हुआ है पूरा अच्छी लकड़ी का मैं आपको अपना पुराना वाला बैट दिखाता हूँ कैसा था तो गाय हमारा एक पुपट हो चुका है हमने जहाँ बैट रखा था हम लोग भूल गए बैट कहाँ रखा देख के आते हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही आपको अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए इसका मैंने बाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बहुत सारी जगह परचेस कर लीजिएगा अगर चाहिए तो ये फोर नंबर्स का फाइव नंबर का भी आता है सिक्स नंबर का भी आता है फिर सेवन नंबर का शायद आता है फिर हैरो साइज आता है फिर फुल साइज आता है तीन नंबर का भी आता है दो नंबर का भी आता है एक नंबर का भी आता है अरे यार किधर जा अरे ओके आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग पे अगले वीडियो पे लेकिन अगला वीडियो होगा क्या चीज़ अगला वीडियो मैं ऐसा डालूंगा नहीं अगला संडे को डालूंगा हर एक एक वीडियो संडे को आएगा वरना या फिर वेंसडे को आएगा ऐसे अगला वीडियो तो तय है कि संडे को आएगा नहीं कुछ अगर कुछ और हो जाए तो ऐसे मुझे फिर फ्री फायर भी डाउनलोड करना था लेकिन फ्री फायर में खेलूंगा नहीं फौजी का अपडेट शायद आ जाएगा चौदह तारीख है संडे भी है शायद आ जाए ठीक है take care guys bye bye thank you for watching सात मिनट तो होने दो आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,